مردم اونو باید هوشیار کرد من اصلا با این نگاه سیاسی مزخرفی که تو ذهن خیلی از شما هست کاری ندارم من یک پژوهشگرم باید تحلیل صحیح و درستم بکنم ما عموم فیلم هایی که تا الان از ایران رفته برای جایزه گرفتن جز اینجا رو یه خرابه سیاه نشون بده چیزی دیگه نبود یعنی شما یه دونه فیلم نمیتونید مثال بزنید کار به جای رسید ما هزار خورده فیلم تا جایزه گرفته خیلی ها هزار و خورده یک دونه نمیتونید مثال بزنید که بدبخت بیچاره گیرشون یا یک سری فیلم هایی که واسه غربی اگزوتیک و قشنگ ایران و یک جای کبیری و از اون طرف دیگه نهایتا به رنگ خدا بهشت به قول شما رو کشورمون داره نشون میده باز هم خانواده های سنتی خونه های چوبی عقب مانده فقر یا همین فیلم جدایی نادر از سیمین مردم آمدن نشستن برای کسی بهشون داده بود دسته. این فیلم یک نقطه سفید تو ایران نیست همه ایرانی دروغگو حتی یک نفر یه نفر است که او هم دروغ نمیگویه اما یک جا راستی رو کتمان میکنه اونم به خاطر معرفت و مرامش اونم بالا میشه بود و فیلم بعدی آقای اصغر فرهادی ادامه این فیلم بود این فیلماش ادامه دارن فیلم چهارشنبه سوری ایشون قبل جدای نادر شروع جدای نادر وقتی دارن توی دادگاه دارن شناسنامه رو زیراکس میگیرن فتوکپی میگیرن کدوم شناسنامه رو داره کپی میگیره شناسنامه های مجده فیلم چهارشنبه سوری میخواد بگه ته زندگی اونها امروز کشیده شد به کجا به دادگاه بعد جدا شدن بعد تو فیلم بعدیش آها اون رفته اروپا مردم بودن میشه میره اروپا مردم میره اونجا زنی میگیره بعد بر میگرده ایران میره میینه زنش حامله شده دو تا براش زایده دنبال میگرده ببینه از حامله شده تا کی میخوان کلمون تو برم. مردم اونو باید هوشیار کرد من اصلا با این نگاه سیاسی مزخرفی که تو ذهن خیلی شما هست کاری ندارم من یک پژوهشگرم و تحلیل صحیح و درستم بکنم این یک حقیقته مردم ما بهشون فوش هم میدی خوشحال میشن بس آقا ما از بوسنی باختی ملت خیلی تو خیابون شاشون میکرد ریز دمه بدیم به تیم بوسنی محتوا این تیم هست پشت محبته در درون دروازه قرار میگیره موقعیت به بازی کار این تیم و گل دوم حرکت بازیکن بوسنی چقدر خطرناکه مقدم بازیکن این تیم هست و گل سوم اصلا مسئلهش نیست مسئله بعضی دوستان حتی مسئول ما نیست که وارد این موضوع بشن هنوز گیر کوچه ها کوچه پس کوچه های تنگ ذهنی هستیم که مسائل خیلی اولیه داره میپردازه من نمیگم اینها مشکلات جامعه است بس گفت انشالله که برسه به اون که سینما هم جزء. رشته های پولساز بشه در ایران حالا فبه ها در خارج از ایران ولی متاسفانه خارج از ایران به فیلم جایزه میدن که راجب بدبختی و بیچارگی ما و یارو بچهش میبره میفروشه و این فیلم ها رو جایزه میدن که ما تو این فیلم بمونیم راجبه هیچ پیشرفتی در ایران فیلمی نباشه هنرمند اگر نیاد از وطنش دفاع نکنه از مقدساتش دفاع نکنه از عرفش دفاع نکنه از ارزشهاش دفاع نکنه برای مردمش کار نکنه برای کی میخواد کار کنه برای اینکه فلان جایزه فلان جشنواره امریکایی و فرانسوی رو بگیره بابا اینا اومدن فیلم ساختن از یک جانی از یک کسی که آدم کش بود از یک کسی که برای اینکه بالا بردن رکوردهای خودش در تک تیراندازی در اسنایپر آدم کشته بچه سه ساله کشته یک قهرمان ساخته کلینت ایستوود. اینا چی ساختن؟ یه فیلمی ساخته که شما نگاه میکنی که عاشق این شخصیتش بشی بری بگه بهترین بازیگرا رو بیارن بهترین فضا رو فراهم بکنن اکشن ترین سکانس ها رو بسازن برای اینکه فقط برای چی برای اینکه به اون معیارهای ارزش های امریکاییشون جور در بیاد و تو چی ساختی من نمیگم تو کشورمون مشکل نیست من نمیگم تو کشورمون دروغ نیست من نمیگم ما ایرانی ایراد نداریم خوبه همین الان خودم دارم اشاره میکنم اما میگم این بی انصافیه ما همه کشورمون اینجا نشون بدیم این فاجعه است دیگه تمام هیچ چی ندارم از همه چی حالم به هم میخورد همه چی بدم میاد از این مملکت خشن دروغ دروغگو بیرم که همه رو معتاد بدبخت میکنه این باعث تاسفه اصلا یه فیلم یه فیلمی که جایزه بگیره از ایران فیلمی باشه که یه سرگردن ایران رو به اونا خوب معرفی کنه متاسفانه نیست ایران رو بدبخت بودم تو کویر با یه بوز داره زندگی میکنه و هیچی نداره بود شطره بمیره یارو هم هیچی دیگه نداره و خاک و خل و گل و از دور بدبختی و بیپولی بچهشون میفروشه بود این فیلم ها رو جایزه میدن اونا میدونن چی کار دارن میکنن دیگه مشغول ساخت این فیلم ها باشیم یه وقت بعدا ما توی سینما میگیم میگیم این فیلم های جشن پاره ای اینا فیلم های جشن پاره ایه آدم خودشو پاره هم میکنه نمیتونه اونا ولی فیلم میسازن هر چاخانی که شما فکر کنید به ذهن شیطون هم نمیاد اونا میسازن و به خورد ماها میدن به خورد جوانای ماها میدن جشنواره پارسال من دیدم جشنواره که من شرمم دیدم اصلا جای افتخار نیست برای این کشور جمهوری اسلامی که جشنوارهش اینو باشه این سرزی برف کردنه که تصور کنید این همونیه که ایران اسلامی ما داره مطرح میکنه این همونیه که این بچه ها با سربلندی دارن انجام میکنه من نمیبینم آقای تاگور کنار من نشسته بود فیلم معروف هندیه همین تهران کریم خان بودی پل کریم خان این هندیه اصلا کام کرد بودیست یا بودیست بود هندیست اصلا میگفت شما بزرگ راه دارید بابا من بعدم اومد خودم فوشه به من بود میگفت بزرگ میگفت یه زن بابا تو ماشین نشسته بعد گفتم تو اخبار رو بگیری گفت آقا من فیلم میکرم من فیلم های شما دیدم تو کدوم فیلمتون نشون دادی راست میگه میخواید فیلماتون رو پخش بکنن اروپایی و غربی و من میام باش بعد وقتی مردمش یک هنرمند رسالتش تربیت مردمه یک هنرمند هنرمند یعنی کسی که یه چیزی میبینه بقیه نمیبینن یه چیزی رو متوجه میشه که بقیه متوجه نمیشن برای یه گلی که هزار بار ما هممون دیدیم میتونه یه جوری توجه ما رو به این گل جلب کنه که تا هیچ وقت اینجوری بهش فکر نکردیم نگاه بدیع هنرمند نه نگاه بدی هنرمند برید ببینید بچه های شیعه لبنانی بچه های شیعه سوریه بچه های شیعه افغانی امروز لب مرز دارن چیکار میکنن دارن به خاک و خون کشیده میشن برای دفاع از حریم تو برای دفاع از حریم دینت برای دفاع از حریم مذهبت دین ندارید آزاد مرد باشید مسلمان نیستید شیعه نیستید برای کشورتون کار کنید بابا اصلا دین رو بگذاریم کنار اون اونجا اگه نجنگ اون سلفیا و تکفیریا رو نگه نداره اینا فردا باید تو تهران باهاشون بجنگید تو یه هنرمند ایرانی من میخوام بدونم چه کردی برای نمیدونم چرا چند وقت تصویر یکی از بچه های افغانی که توی سوریه می جنگیدن و سرش رو داعشی بریده بودن از جلو چشمم نمیدونم تجالت سوریه نبودم یعنی جوان برید بچه های شیعه افغانستانی رو ببینید طالبان دنبالشونه حکومت خود افغانستان دنبال اینا اینا رو دستگیر بکنه خود امریکایی دستگاه امنیتیشون دنبالشن تازه اونجا بیفتن دست این ها چه بلایی سرشون میارن خودشون با دو سه تا کشور میگذرونن به چه سختی قاچاق بعضیشون بخوان بلندشان برن هر جوری که بخوان بلندشان برن خودشونو برسونن اونجا که از حریم تشیع دفاع بکنن تو برای اینا چی ساختی نداره اینا وطنم حالشون نمیشه